Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk 2000 Navison Lane Game ni pasal apa aku pun tak tahu tanpa buang masa Let's go So kita ni bekerja part time nak cari duit Apa yang kita kena buat kita kena rakam je rumah ni And then kita hantar balik footage ni dekat orang tu 40 dollar guys Kita tahan juga Dah bunyi hujan nampak macam bunyi hujan betul eh Right. Boleh buka. Okey, kita pergi pergi bilik ni dulu. Wah, cantik betul rumah ni. Okay, sekarang as as for me and my house we will serve the Lord. Right. Itu daripada Bible eh. Okay, sekarang kita berada dekat rumah ni. Ah, uh, rumah yang begitu cantik. Ni bukan paranormal ah uh, penyiasatan paranormal guys. Ini ah uh, aku kerja kat kerja part time kita buat benda ni. Apa? Okey, ni tempat storage. Cool. Kita boleh ke ruang tamu ke? TV terbuka sendiri, tak faham? TV? Okey, macam mana nak tutup ni? Siaran tadi? Kita ni atas, bawah dah settle. Bawah clear. Believe in yourself. Betul. Assalamualaikum. Ada, ui, ni siapa pula ni? Ada pula... Ada pula pemedang kat sini. Ui besar siap tandas Kau tengok ni Oh kaya nampak Ah, siap ada heater lagi Kaya betul Boleh tahan Biar grafik boleh tahan juga Banyak ucapan-ucapan eh Memang alim eh orang dia Okay main bedroom Bedroom Okay, tak ada apa-apa. Nampak semua masih clear lagi. Apa benda merah tu? Tak ada apa. Okay. Alright, semua clear lagi. Kita pergi ke bilik seterusnya. Bilik berkerusi merah. Ni bilik apa pula ni? Oh, bilik baca. Ush. Jap. Kenapa pintu ni macam mengalu-alukan aku? Kenapa banyak sangat perkataan-perkataan ni weh? Daripada Bible, home. Apa yang home? As for me and my house, we will serve the Lord. Ha! Oh my god, aku dah lah sensitif sikit ni kan. Baru bangun tidur. Ha, ah, back room. Tak habis-habis. Daripada hari tu, back room. Aduh, janganlah bagi macam begini. Aku baru je shift. Bantainya back room pula. Boleh lari ke tak boleh? Okay Oh my god sekarang kita berada di belakang Yang dikatakan bedroom Rahsia rumah ni Kita akan lihat apakah misteri rumah ni yang ditinggalkan Tanpa berpenghuni Aku datang sini Untuk pastikan rumah ni tak ada apa-apa pun Tapi aku dah pergi ke secret ni Ketua rumah ni yang perangkap aku Nampak-nampak bunyi-bunyi bedroom ni yang cuak eh. Wow. Kita akan ikut lampu ni lah. Ini ikut bunyi-bunyi. Oh. Tengok. Bunyi air apa weh. Ini, ui, ada bunyi tepi pantai. So. Ada. Eh, eh, ada itu kelibat kan tadi tu? Apa, bateri kita masih banyak lagi kita masih merakam lagi walaupun tak ada bateri. Okey, eh, bunyi ni belakang ni. Ayap, bunyi ni kat belah kiri. Perhatikan betul-betul. Yes, aku jumpa jalan. Wow! What galaxy apakah ini? Berbagai bilion-bilion planet. Ini macam boss Elden Ring yang last. Eh tak boleh pergi mana-mana Eh Eh mana pergi pintu Oh okay Ha Eh Dia jadi tempat lain pula Walaupun aku telah sampai ke Tengok ini yang bahayanya Jangan pergi ke back room Tengok apa yang jadi sekarang Aku dah sampai ke satu rumah ni Rumah yang sama tapi kosong Tak ada apa-apa Kita eh, tengok bawah dulu Rumah yang sama tapi tak ada pintu dah. Masuk aku pintu keluar. Habislah dia dah kena colik. Masuk bedroom. Apa boleh buat guys? Trader je lah. Lepas tu ada TV. Boleh masuk dalam TV ke? The ring. Ah, bunyi apa pula ni? Weh lagi panjang koridor ni. Weh what? <laughs> Berbagai benda-benda pelik berlaku. Ini dinding sahaja. Rumah ni makin besar. Betul ni bedroom. Okay, eh, ni bedroom yang kedua kita. Kita dah pernah pergi bedroom hari tu kita penyiasat kita. Kali ni bedroom kedua pula. Apa hal weh? Berbaloi tak dengan gaji aku dapat? Okay. Eh, berbaloi kot. 40 dolar. Ha, siapa pula tu? Eh, Weh, makin lama makin tinggi aku dekat apartment mana ni weh Weh, ba eh aku terkejut kau ni Eh No Fast forward Video terpadam Apa yang berlaku dekat aku Oh, ribut taufan Ah padam lagi Fast forward ke depan lagi Aku hidup ke tak ni Okay bunyi anjing oh. Kita nak cari Mason Dia dah tahu nama aku siap Detective Sen Ini email aku gila Reply So cari mangsa lain pula Tu dah tak selamat lah Maksudnya bukan tak selamat Yang yang first mangsa kita mati ke apa Ni apa benda pula ni Ah, Kenapa gambar cinematic ni Mangsa seterusnya ke apa ni Weh cuak weh Gambar sinematik pula ni Kita dah mati ni Kau biar betul Ah. Makin lama makin luas. Wih, tempat ni pening. Oh, ni dia. Tempat ni pening, weh. room memang mening. Wih, tempat yang sama. So, orang yang pertama tadi, penyiasat yang pertama tadi mati kan. Lepas tu, dia orang uh, nak hantar email. Oh, makin lama makin kecil, oh. Aku punya kamera makin kecil. seram, weh, seram. Wih, makin kecil, makin kecil. Okay, kita kena rakam apa yang ada je. Ini semua benda-benda yang membahayakan. Guna je lampu. Kita ada lampu sikit nampak ni. Bolehlah. Uh, gambar semakin kecil weh. Aku jadi macam kemek lah. Dengan muka aku sekali kemek. Alright. Aku letak muka aku besar kat tepi sebelah lah. Makin mana makin kecil ni. Oh, okay, okay. Sempit, sempit. Jalan sempit. Oh. Jalan mati aku tengok. Saigon terkejut aku tak guna 2000 Navy Selin. Ha, aduh. Uh, itu rupanya hantu. Ha. kenapa? Itulah dia 2000 Navy lane. Begitu misteri game dia. Build up dia memang membuatkan aku meremang. Sebab kamera kita kecil. Dan last kali kita nampak juga lembaga yang memanipulasikan tempat tu. So, kita still tak jumpa lagi owner rumah tu yang kita jumpa adalah monster yang manipulasikan rumah tu. Selalu room ni mesti ada satu monster yang manipulasikan dia kan. Ha. So kalau korang rasa video tadi, game tadi best. Macam biasalah korang tahu tugas korang. Like, comment, share, subscribe, turn on notification. <laughs> Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.